tanlov sur'atlari asosan islomda turgan sahar markazida xullas ahvol ya'ni o'sha tibbiy yordam oziq ovqat ovqatlanish masalalari qanaqa holatda o'zingizni shaxsiy hayotingiz masalasidan to'xtalib o'tsangiz man agar o'zimdan to'xtalib o'tgan bo'lsam umuman ayanchli holda gapiraman bu narsani ayanchli o'zimdan o'tayotgan narsa oddiy misol давлением ko'tarib ketdi dog'or sog'ladi kechalari o'lsang o'lib ketgur ertaga ichida zinchida yashasang yashasang ertalab kechada bo'lmasang o'lasan uy egasi aytsam nega shuni bog'ladi ertalab aytsam ko'chaga chiqarmasalar ko'chaga chiqib to'rga qo'yib olishim kerak to'rga qo'yib oling chiqar адамның саспеген егумен бұл озық ауқаттарына еген олар kasal bo'lishi ehtimoli ko'proq А есть какие-то документы у вас? Секретарь попросил, чтобы передали ему. Есть? А, у нас айтмоқшы bo'lganmiz demoqchi siz masalangizda hozir siz xohlaysizmi biz tashqaridan yana o'sha yaxshimi siz masalangizni misol uchun sog'ligingiz masalasida tashqaridan o'sha tibbiy yordam tashkil qilsa buni qanday deb o'ylaysiz siz shu narsani xohlardingizmi man o'zim bitaqasi конечно bo'lishni xohlayman bu narsani manga necha yildan uyalib o'tirgan kimlargadir hozirgi soatda advokatiga qo'lga yetmayotgan insonlar ular gapiramaydi hech qo'yilganmaydi bu narsa agar tashqaridan qilinsa qancha odamga yordam keladi narsa qancha odamlar xo'rlanadi xo'rlanadi chunki kimdir advokat bo'lsa unga uncha tegmaydi advokat yo'q odamlarni odam inson umri to'shqi inson insondan xor tashlaydi misol nechi martalab aytdimki siz aytmoqchisiz keyin ya'ni bu o'sha qamoqxonalarda bunchalik ezilish ezish yo'q bunaqa holat bu yerda siz demoqchi bir fashistlik bir ma'noda bir xuddi harakatlar xuddi shunaqa narsada e, qamoqxonaga qamoqxonada qamoqxonaga bo'lsa choy bor ishlatish uchun televizoram yo'q choyni ham hech qanaqa sizni umuman dunyodan sizni ajratib tashlaydi go'yoki misol insonlar e, deportatsiya markazida sud qarorlarini olgandan keyin yillab saqlanishini e, e, degan tushuncha ko'proq axborotlarda bor xuddi yaqin go'shtda o'tirgan inson bor oxiri sud shu yutib ham chiqdi bo'ldi reshenyasini olish kerak bo'ldi reshenya истечение соокругуна чыкты откузов арабдан чыкты адам намаз окушту беш он